Somos las que no supiste ver. Somos las hermanas del ayer. perder. Es la historia de, todas las mujeres. Hay un punto en el que las historias que te cuenta cada mujer, en mayor o menor medida, son las historias de todas nosotras. Con, más herramientas, con mejores posibilidades, con distintos niveles de conciencia. Eh, son derechos vulnerados, es derecho vulnerado tras derecho vulnerado en todos los ámbitos y niveles de la vida. Iniciás tu carrera laboral cuando vos ves en general la foto, y esto se da parejito no solamente en la ciudad y no solo en lo público, sino también en lo privado, a determinado nivel, si querés escalafón general, el porcentaje de varones y de mujeres que en la fuerza laboral es proporcional. Generalmente es un poquito más de mujeres. Sin embargo, a medida que, em, que vas creciendo en los escalafones, esa brecha se achica y tiene que ver con que históricamente los varones tomaron las decisiones y que cuando tienen que elegir quién ocupa la silla al lado se dan vuelta y tienen un varón al lado, que es su varón de confianza. Entonces, las mujeres y el talento femenino, eso sumado con la decisión de ser madre, qué es lo que uno supone, digo, como en distintos niveles, pero en general hay como un gesto que uno se da vuelta y vos propones para que ocupe el lugar que la silla que quedó libre al que tenés cerca y es de tu confianza. Y los tipos se dan vuelta y vienen tipos. Ese ejercicio de poder identificar el talento femenino que ya está en, la, en tu empresa, en tu organización, digo, no importa dónde seas, mostrarlo, ponerlo en valor, y acercarlo, si querés, a, los lugares de toma de decisión para que el gesto sea cuando uno se da vuelta, que haya varones y mujeres y que se elija al, mejor y no... Em, y que el mejor, digo, lo puedas tener a mano. En general lo que nos pasa es que el talento femenino queda invisibilizado. cuando se me presentó la primera oportunidad de cambiar de rol y de tener un rol como más preponderante en la toma de decisiones del primer trabajo que tuve la cuestión de género sale inevitablemente. Yo era muy joven y tenía dos hijas muy chiquitas. Y el comentario era, em, les da mucha bola a las hijas. Quiere estar con ellas, no va a tener tiempo ni el compromiso puesto en asumir esta responsabilidad. Eso alguien dijo en algún momento. Pero también es cierto que también siempre hubo alguien que, que confió en mi, posibilidad, en mi potencialidad y en el compromiso que yo tenía y que pudo verme más allá del cliché, si querés, o, el prejuicio que uno tiene respecto de las mujeres en edad fértil o de las mujeres cuando tienen bebés chiquititos. Em, no debería ser para ninguna mujer una elección soy mamá o soy exitosa, soy mamá o me realizo profesionalmente, soy mamá o le doy al mundo eh, o me ofrezco al mundo en toda mi potencialidad. La cultura machista nos empapa a todas, nos empapa a todos. Estamos todos inmersos en estos mandatos. En general nos pasa que le hablamos a las mujeres y que le hablamos a las mujeres como eh, como en dos niveles, o identificando a las que están de nuestro lado de la vida, como aliadas, em, y armando como el grupito del, de que son de las distintas, si querés, em, o señalándolas, o señalándonos como responsables, como si en algún lugar, en un punto es volver, como si en algún lugar lo que nos pasa, cada una a su nivel, tuviera que ver con algo que tiene que ver con nosotras o fuera responsabilidad nuestra prevenir. Y que tiene que ver con también hablarle a los varones, o sea, la cultura machista no la vamos a cambiar solamente las mujeres hablándonos entre mujeres, hay que hablarle a los varones. Algunos tienen un registro horrible y se jactan, ¿no? De su machismo y de, sus, de su violencia, pero también hay un montón de tipos que no y que, y que hay que señalárselos y hay que mostrarles y hay que, y hay que hacer ese ejercicio de desandar esa cultura y ese mandato. Y se puede. Para mí hay un trabajo todavía muy grande para hacer, cada una con una y con los varones además que tenemos y que son parte de nuestros vínculos, de nuestros trabajos, de nuestras familias, respecto de que igualdad es igualdad y que no solamente es igualdad de derechos, sino también igualdad de responsabilidades. Nunca fue un planteo, uy, ¿cómo voy a hacer con este equipo para hacer este trabajo? Sí fueron temas para los que trabajaban conmigo. O sea, claramente ese era un tema, como es mujer. Para el consumidor, para mi cliente también era un tema. Es mujer, sabrá hacer lo que yo le estoy pidiendo. Eso fue un tema recurrente. No era un tema para mí. O sea, ¿cómo se hace un Bloody Mary? Yo sé hacer un Bloody Mary. Soy mujer, él es hombre, sé. <laughs> Tengo manos y puedo leer una receta. Por supuesto que es un trabajo donde, además de tener el conocimiento de hacer una receta y demás, tenés que ponerle el cuerpo, porque hay que cargar heladeras, porque hay que mover los, los barriles de cerveza, porque hay que hacer un montón de cosas que supuestamente las mujeres no podemos hacer. Nunca fue un impedimento para mí cargar una heladera, digamos. Además de tener fuerza, uno tiene inteligencia para poder hacer las cosas que tal vez te cuestan un poco más, un poco menos. Hay, qué sé yo, usar una zorra, cosas que se pueden hacer. ¿Cómo está todo el mundo tan estigmatizado, ¿viste? si vos trabajás de noche, tenés el pelo corto, trabajás de noche, tu hija, qué sé yo, se viste de negro. No, <laughs> todos los hombres creen que las mujeres solamente toman dulces. O sea, es como, todo ah, trago de minita, el trago de minita. ¿Qué es el trago de minita? yo me tomo una botella de whisky si me la dejas. Soy mina, soy un bicho raro. Digo, trago de minita. Y a los hombres les encanta el trago de minita, además. Porque no lo dicen, pero si les das un daiquiri de frutilla, se lo toman encantados. Entonces, que también el hombre tiene que andar ocultando lo que realmente quiere tomar. Porque, ¿qué pasa si se toma un daiquiri de frutilla? Nada, se toma un daiquiri de frutilla. ¿Qué pasa si la mina en realidad quiere tomarse un whisky con hielo o sin hielo? Digo, pero estas cosas abundan, como abundan los estereotipos de lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, y entre hombres y mujeres es igual, digamos. Porque también están las chicas independientes que llegan a la barra y toman dry martinis porque tienen que tomarlos. ¿Viste? Y a los cinco minutos están vuelta vueltas entonces, esto vibra. Yo voy a cumplir 22 años de carrera. Em, y al principio cuando había un seminario, venía un bartender de afuera o si una marca, qué sé yo, no había mujeres. Y los colegas este, eran bastante reticentes al mundo mujer digamos. Ya estabas ahí y ya era como, bueno, está ella, que no sabía mucho cómo catalogarme, ¿no? Como es ella la que está, es la mujer que vi, ¿no? Y que además es reconocida y que además le salen bien las Bloody Marys, imagínate. Eh, <clears throat> pero ahora, por ejemplo, vas a un seminario y hay un 50-50, un 60-40, está muy muy, muy crecido, muy, y buenas chicas y laburantes. ¿Cómo lo hice yo trabajando? Y, sí, tengo, realmente soy muy exigente con lo que hago, siempre soy como eh, de tratar de mover un poquito más allá de donde se puede mover, digamos, siempre fui muy atrevida en el sentido de este, decir esto puede funcionar y, si, si, todo el mundo hace A, yo seguramente voy a estar haciendo B. A mí me gusta Kit Richards, no Mick Jagger. Digo, trato siempre de, si todo va para acá, de ir para el otro lado. Esa mirada de bicho raro, eh, a mí me dio mucha fuerza. Como, bueno, tipo, sí, vale para adelante. O sea, mucha fuerza. O sea, esa, esa parte a mí, en vez de sentirme como desvalorizada o bueno, y ahora, no, voy y la rompo toca romperlo. Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie.